que l'adulte peut faire. Что может сделать взрослый? Par rapport euh, aux conséquences de la rage refoulée. Относительно последствий подавленной ярости, refoulées, подавленного гнева. Peuvent conduire à des déséquilibres ou à des maladies. Поскольку это может вести к дисбалансу и болезням. L'adulte peut comprendre et accepter cet enfant en lui. Взрослый может понять и принять этого ребенка в себе, который не умел и не мог действовать иначе. Только как подавляя, только как проявляя свой гнев, свой гнев и ярость или подавляя их. Взрослый может смотреть на этого ребенка, который часто беспомощен et comprendre que c'est normal. И понимать, что это нормально. Et à ce moment-là, l'enfant, en lui, и в этот момент ребенок в нем trouve sa place. находит свое место. Et l'adulte euh, est libéré des rages et des colères de l'enfant. И взрослый освобожден от гнева и ярости ребенка. Ses colères ou ses rages. Его гнева или ярость. Ou parfois ses tristesses. Или иногда его грусть. Ou parfois ses peurs. Или иногда его страхи. appartiennent à l'enfant принадлежат ребенку ou aux différents moi, enfants qu'on a été. или различным я ребенка, которыми мы были. Et c'est là qu'est la place de toutes ces émotions. И именно это место всех его эмоций. Mais l'adulte, lui, peut être libre de ça. Но взрослый может быть освобожден от этого. Et ceci est basé sur, non pas l'expression nouvelle et, nouvelle est vieillie de ses émotions. Но это основано не на новом и при том состарившемся проявлении этих эмоций. Comme on le fait parfois encore dans certaines psychothérapies. Как мы еще иногда это делаем в э, некоторых психотерапиях. Mais un adulte euh, qui tend à l'équilibre et surtout qui tend à l'évolution spirituelle. Но взрослый, который стремится к равновесию и к духовному развитию. reconnaît la nature de ces émotions dans l'enfant распозная- распознает природу эмоций ребенка et décide autre chose pour lui-même. и для себя решает что-то другое. Et il s'agit là d'un travail conscient et volontaire И речь здесь идет о добровольной и осознанной работе, qui nécessite euh, petit à petit une compréhension et une clarté de l'esprit которая постепенно требует понимания и ясности ума. И ведет к умиротворению и покою всего, что есть в нас. И к умиротворению относительно всего этого. La rage est remplacée par la sérénité. Ярость заменяется умиротворением. La tristesse par la joie. Грусть радостью. Et euh, toutes les formes de, de haine ou de peur и эти формы ненависти и страха sont transformées par des sentiments de bienveillance, de compassion. преобразуются чувством доброжелательности и сострадания. И это путь. Ouais, le chemin, est- il est un peu pentu. Le chemin est un peu rocailleux et Non. pentu. Но это путь, на котором есть э, камни и скалы. Ce qui signifie que c'est pas toujours facile. Это означает, что не всегда легко, Mais c'est ça le chemin. но это путь. Une fois qu'on est arrivé au sommet, après il y a une descente tranquille. Как только мы дошли до вершины, затем есть спокойный спуск.